saya sini acara soal menjahit uh, dan sekarang sebentar ya apakah anda penggemar ini namanya apa mah selimbek selimbek apa penggemar backpack <laughs>